саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз әрине бүгінгі қарастыратынымыз тоғызыншы сынып физикасы бүкіләлемдік тартылыс заңы деген тақырыпты қарастыратын боламыз құрметті оқушылар әрине біздің каналымызға енді кіріп отырған болсаңыз тіркелуді ұмытпаңыз өйткені әрбір сабақты шыққан кезде көре алатын боласыз так сонымен қатар біздің каналымыздың ары қарай дамуына өз үлесіңізді қосқан боласыз да кеттік олай болса бүгінгі тақырыбымызға негізгі күтілетін нәтижелеріміз бүкілем тартылыс заңын тұжырымдауды және оның есептер шығаруда қолданылатын боласыңдар меңгеретін боласыңдар иә жалпы айтқан кезде бізде ә, э, материалдық нүктелерде бүкілем тартылыс заңы деп отқанымыз не бұл ньютонның төртінші заңы деп те келеді да кейбір нелерде міне қарайтын болсақ мына суретте көріп тұрғанымыздай бізде ә, екі бір дене берілген иә міне материя деп қарастырамыз екі екі дененің несі бар массасы бар массалар бар және бір біріне қарай әрекет ететін нелер бар күштер бар деп қарастырамыз арасында арақашықтықты д яғни д немесе р деп қарастырамыз қате болмайды яғни мысалы мынандай бір нәрсе бар ғой ә, неге екі планета бір бірімен соқтығыса алмайды деген сұрақ туындайды арасында белгілі бір күшпен бір бірін не істеп тұрады ә, әсер ете алмайды мысалы қарапайым бір мысал келтірсек екі магнит екі жағы да бірдей болса бір біріне ешқандай бір жабыспайды себебі қандай да бір күшпен бір біріне итереді иә яғни осы бір мысал болады да осы жерде бірінші дененің массасын көбейтеміз екінші дененің массасына және G-ға, g деп жатқанымыз ол жерде гравитациялық тұрақтылық яғни бізде жердегі гравитациялық тұрақтылық g оға тең болса планета планеталар арасындағы тұрақтылық ол гравитациялық тұрақтылық деп аталады ол нешеге тең алты бүтін жүзден алпыс жеті көбейту оннан минус он бір ньютон көбейту метр квадрат бөлінген килограмм квадрат так бұл өлшем бір қалай шықты деген сұрақ туындайды ол үшін біз не істейміз мына бір формуладан g табамыз сол кезде f күшті көбейтеміз арақашықтың квадратына бөлеміз массалардың көбейтіндісіне сол кезде күштің өлшем бірлігі бізде ньютон көбейтеміз метрдің квадраты астындағы килограммның квадраты болады иә өйткені екі килограмм көбейткен кезде ал бұл біздің негізгі ә, бүкілем формуласы екен яғни денелер арасындағы қандай да бір бір біріне ә, әсер ететін күштерді біз гравитациялық немесе бүкілем заңы деп те атайды екенбіз так енді осыған байланысты бір есеп шығарып көрейік мысалы денелер берген иә бірінші адам екінші адамның массалары берілген арақашықтықтары үш метр арасында әсер ететін күшті табу керек так ол үшін біз не істейміз бірінші формуласын жазамыз g ә, масса бір масса екі иә бөлеміз арақашықтықтың квадратына так орындарына қоятын болсақ алты да жеті көбейту онның минус он 11 дәрежесі масса біріміз сексен килограмм көбейтеміз 90 килограмм и бөлеміз арақашықтары бізде тоғыз болады иә так ол үшін біз не істейміз мына жерде тоғыз бен тоғызды қысқартып жіберсек болады ғой нөл мен нөл кетеді так он қалады минус он қалады мына нөлмен кетеді мына жақта минус тоғыз қалады иә сол кезде енді біз нені неге көбейтеміз сегізді көбейтеміз алтыда алпыс жетіге жақсы көбейтіп көрейік сегізді көбейтеміз алтыда алпыс жетіге ол кезде бізде елу үш бүтін жүзден отыз алты яғни елу үш бүтін жүзден отыз алты көбейту онның минус тоғыз дәрежесі ньютон мен арасындағы күш осыған тең болады екен да болды ары қарай кеттік енді масса масса біз айтқанбыз өткен сабақтарда масса бұл дененің инерттілігін немесе гравитациялық өлшемі болып келеді дегенбіз естеріңде болса ә, ол қалай деген сөз яғни денелер өзара тартылыс немесе гравитациялық өріс әрекеттесу күші денелердің массаларын тәуелді болып келеді яғни массалар қалай болады бір біріне солай не істей алады екен әрекет ете алады деген сөз бұл кілем тартылысаның ә, негізгі тұжырымдамасы болып келеді яғни демек масса денелердің гравитациялық қасиеттерінің өлшемі болып табылады деген осыдан келіп шыққан екен да яғни олардың несіне қарастырады екенбіз массаларын қарастырамыз деген сөз ал енді үдеуіміз неге тең болады g ға тең болады белгілі бір неде ә, биіктікте болғандықтан яғни масса үдеудің орнына біз нені қарастырамыз жиді қарастырып кетсек болады деген сөз да ары қарай кеттік енді гравитациялық өрістің күштік сипаттамасы яғни біз айтқан болатынбыз ә, гравитациялық өрістің күштік сипаттамасы деп отқанымыз кернеулік деп келеді міне ә, кернеулікпен қарастырамыз яғни кернеулікпен g еркін түсу үдеуі аспан денесінің бетінің маңында тұратын шама болып табылады яғни бізде жаңа айтқанымыздай ә, мына бір формамыз бар ғой міне так g m 1 e m 2 бөлінген r квадрат қоя. иә осы жерде f-ті біз mg деп алдық так g m m бөлінген r квадрат так массалар қысқарып кеткен кезде мына бір формуламыз келіп шығады екен бұл жерде аспан денесінің массасы және аспан денесінің радиусын қарастырамыз r деп отқанымыз иә ал g бұл гравитациялық тұрақтылық болып келеді деген сөз ал енді немесе мынандай формаларда тоқталып кетсек болады белгілі бір биіктікте мысалы жер болса жердің радиусы бар және жерден белгілі бір биіктіктегі оның несі еркін түсуден тап дейтін болса біз мына бір формулаларды қолданады екенбіз немесе осы жердегі күшті тап дейтін болса иә осылай формуланы түрлендіре берсек болады ал енді осыған байланысты бір есеп бердік оны шығарып көреміз өздеріңе иә? ағылшынша түсінесіңдер деген үміттеміз қатты қиын емес gravitation force деп жатқанымыз calculate the gravitation force яғни action between them яғни осының арасындағы яғни арасындағы күшті табу керек between арасындағы күш табу керек гравитациялық күш тау керек ол деген сөз тартылыс таңы деген сөз иә тартылыс күшін табуымыз керек так кеткен жер бетінен белгілі бір биіктікте еркін түсуден тап дейді яғни мысалы мына бір жер болса жерде мына жерде бүйтіп қарастыратын болсақ иә бүйтіп сызып қарастыратын болсақ осы арада бізде не бар әрине биіктігіміз бар ашымыз бар аш бір биіктікте осы жерде біздің жиымыз өзгереді уже мына жерде жиымыз ол белгілі ғой жерге тартатын 8 сегізге тең иә жуықтап он деп алған болатынбыз естеріңде болса иә ал енді белгілі бір биіктікте болғандықтан бұл жерде еркін түсуіміз өзгереді ол кезде қалай істейді екенбіз ол кезде біз міне қарайтын болсаңыздар біз жиді қалай қарастырамыз міне мына бір формамен қарастырсақ болады немесе мына бір формамен қарастырсақ белгілі бір биіктікте еркін түсу деу иә немесе ә, тағы бір форманы қарастырсақ болады мысалы қалай міне g тең мына жерде g m r қосылған h-тың квадраты деп аламыз да себебі белгілі бір биіктікте болғандықтан ал енді мына жерде массаны ашып жіберген қараңыздар яғни шардың көлемінің формуласы қандай еді көлем тең төрт бөлінген үш солай ма ә, пи р кубет яғни мына жерде массаны ашатын болсақ масса неге тең дейміз әрине ро виға тең иә нәтижесінде массаның орнына ро ви роны қойдық видің орнына төрт бөлінген үшті қойдық нәтижесінде мына бір формамызды былай түрлендірсек те болады деген сөз да мысалы әрбір планетаның тек қана тығыздығы мен оның радиусы берілсе осылай ол жердегі сол планетаның еркін жүзуін осылай анықтауға болады деген сөз түсіндіріп алдық па ал енді ары қарай кеттік осыған байланысты міндетті түрде бір есепті қарастырдық мысалы шығарып көрейік динамометрдің жер полисіне он ньютон күш әсер етсе ол жер бетінен жер радиусында биіктікте яғни қарайтын болсақ сызамыз жерде ә, r бар бұл жер жерде әсер ететін күшіміз неге тең дейді ә, бүйтіп сызып көрсетейік сіздерге түсініктірек болсын үлкенде қысып көрсетейік иә мынауымыз жер жердің радиусы r және жердегі күшіміз бізде 10 ньютонға тең екен жерден дәл сондай биіктікте дейді яғни r биіктікте күшіміз неге тең дейді бұл кезде қалай істейміз бізде күштің формуласын жазамыз g m1 m2 бөлінген r квадрат дейміз осы жерде g m1 m2 тең болады f көбейту r ға тең болады иә f1 r1 квадрат деп алайық дәл сол секілді g m1 m2-міз екінші жағдай f2 r 2-міз не болады r қосылған h-тың квадраты деп аламыз өйткені белгілі бір биіктікте ғой нәтижесінде екеуін теңестіреміз f1 r1-дің квадраты тең f2 так дәл сондай жердің радиусінде болғандықтан r қосылған r болады нәтижесінде мынауымыз не болып кетеді бізде f1 r1-дің квадраты тең f2 көбейту 4r квадрат иә мына жерде квадрат бар ғой осы жерде біз f2-ні табатын болсақ f1-ді көбейтеміз r1-дің квадратына бөлеміз R2-нің квадраты. Так, R2 демейміз, енді біз не дейміз мына жерде? 2 өбір болғандықтан бұны қысқартып жібере аламыз. Радиустар бірдей ғой, айтқан 1-2 деп бөлінбейді. Сол кезде F2-міз тең болады. А, мына жерде не 4-іміз бар еді қой? F1-ді бөлеміз 4-ке. Сол кезде 10 ды бөлеміз 4-ке. Бөлеміз 4-ке. Так, 2.5 бүтін оннан ньютонға тең болады деп қарастырады екеміз. Иә? Арғар кеттік. Енді қарайтын болсақ, жаңа айттық. Жерден белгілі бір мынадай, міне қараңыздар осында бір биіктікте болатын болса ә, h биіктікте болатын болса негізгі күшті осы жердегі f күшті табатын болсақ иә біз мына бір формуланы қолданады екенбіз түсіндіре алдық па дәл осы жердегі біз еркін түсуден тап дейтін болса мына бір формуланы қолданамыз түрлем шыққан иә немесе жердегі еркін түсуден анықтау үшін бір мына форма қолдансақ біз еркін түсуден анықтаймыз мысалы қараңыздар жердің массасы нешеге тең жердің массасы тең болады 6 көбейті 10-ның 24 дәрежесі килограммға тең ал ә, жердің радиусы тең болады 64 көбейті 10-ның 5 дәрежесі ә, метр деп аламыз иә өйткені 6400 километр ол 64 көбейті 10-ның 5 дәрежесі деп қарастырып мысалы еркін сөдеуін анықтап көрсеңіздер болады әрине бұл ә, 9-да 8 жуықтап шығарған кезде 10 метр бөлінген секунд квадрат екендігін дәлелдеуге болады деген сөз так ары қарай енді мына бір есепті өздеріңіз шығарып көресіздер иә так бізде еркін сүудеуінің биіктікке тәуелділігі жаңа айттық жерден белгілі бір биіктікте болса бұл кезде біздің еркін сүудеуіміз қалай болады екен әрине қай формула қолданамыз жаңа айттық міне белгілі бір биіктікте болса осылай қарастырамыз иә немесе мынандай түрде түрленген формасын осылай қолдансақ болады немесе мынау жер бетіндегі еркін сүуден формуласы жаңа айтқанымыз иә Ә, әрбір планетаның массы еркін түсуін осы форма арқылы анықтасақ та болады екен түсіндіре алдық па ары қарай кеттік енді осыған байланысты осы тақырыбымызды пысықтау мақсатында бар болған үш есеп бердік үш есепті шығарамыз иә түсінбесек сұраймыз немесе комментарий ретінде қалдырамыз ә, міндетті түрде біздің каналға тіркелуді және де ә, патша лайктарыңызды қоюды ұмытпаңыздар жақсы келесі сабақта жолыққанша сау